በቀደመው ዘመን በቀደመው ዘመን ስንመለከት የሰው መታወቂያ እንደ book እንደ ደብተር አይነት ሰፊ ነበር። ከዛ እያነሰ እያነሰ እያነሰ እያነሰ መጣ። አሁን በጣም አነስተኛ የሆነች ከዚህ ከሞባይልም ቅርጽ አነስተኛ ሆና አሁን እንደ ሞባይል የሞባይል ካርድ አይነት ትንሽ ትንሽ መታወቂያ ሆና እያነሰች እያነሰች እየመጣች ወደፊት ለሰው ሁሉ አሁን አመዝ፣ እርኩሰት፣ ወንጀለኛነት እየበዛ እየበዛ ዘመን እየበዛ ነው ያለው። ሰውን እንዴት እንቆጣጠረው? ሽብርተኞችን፣ ክፉዎችን፣ ሰው ገዳዮችን፣ አመንዝሮችን፣ የህፃናት ስጋ የሚበሉት እንዴት እንቆጣጠር የሚል ነገር እየመጣ ነው ያለው። ይህንን ለመቆጣጠር ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? በሰዎች ውስጥ በሰዎች ደም ውስጥ መታወቂያ እንደ ካርድ ያለ መታወቂያ በሰው ደም ውስጥ በሰው ሰውነት ውስጥ መቀመጥ አለበት ተብሎ የዓለም የገበያ analyst ኦች ይህንን ነገር ተነጋግሯል ባለፈው ጊዜ እና አሁን ምንድን ነው የተመረጠው ነገር ስንዴ የምታህል ስንዴ የምታህል chip VeriChip የምትባላለች በዚች ስንዴ በምታህል እዚህ ቦታ ላይ አሁን ከ glass ነው የምትሰራው። ቅርጿ ስንዴ ስንዴ ነው የምታህለው። እችን የምታህል መታወቂያ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር መረጃዎችን ትይዛለች። ይችን መታወቂያ biometric identity card ወይም VeriChip ወይም microchip ትባላለች። ውስጧ ሽርፋ አለ፣ chip አለ። እሱ በሰው ደም ሁሉ ውስጥ መሰጠት አለበት። እንዴት ነው ይሰጥ የተባለው? አሁን በቀኝ እጅ ላይ በአብዛኛው ከዚህ በቀኝ እጅ በጀርባ በኩል ነው፣ ወይም ደግሞ እዚህ ግንባር ላይ ይህ 666 በ syringe መልክ ምናልባትም እንግዲህ ሌላ ኤሌክትሮኒክ የሆነ መሳሪያ ሊኖር ይችላል። ሰዎች ውስጥ እንዲቀመጥ Mondex የሚባል ኩባንያ ምን ይላል እዚህ ጋር ዝ ኦንሊ ዋን ሶሉሽን ፎር ዚስ ፕሮብሌም። አሁን ምንድነው problem የተባለው ወንጀል፣ ገንዘብ ይዘረፋል፣ ከባንክ ይዘረፋል፣ ከሌላውም ከሌላውም ከሌላውም ይህን ሁሉ ችግር ለማስወገድ መፍትሄው implanting ይሄንን አሁን ያልኳችሁን biochip በሰውነት ውስጥ ማስቀመጥ ነው። problem embraced by Motorola Motorola የኩባንያ ነው። ይሄ እነዚህን chip ኦች የሚያመርት ነው። Mondex እና Motorola company implanting the biochip in the right hand or ዘ ሄድ ዌር ኢት ካኖት ቢ ሪሙቭድ ይላል። እዚህ ጋር አሁን እንድታስተውሉ አንዳንዶች እቀበላለሁ 666ን ኢየሱስን ግን አመልካለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። አይቻልም። ኢት ካኖት ቢ ሪሙቭድ እነሱ ገና ሲያሰሉት 666 automatically ሰው ደም ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ በ radioactive communication ከአየሩ ጋር ከአየሩ ወደ space ውስጥ ከ space ወደ master computer ነው communicate የሚያደርገው። አንድ ሰው 666ን ሲቀበል እንደ global positioning system በቁጥጥር ስር ነው ያለው ማለት ነው። ዘ ስሞል ካፕሱል ዊል በርስት ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ኢፍ ኢት ኢዝ ሪሙቭድ ባይ ሰርጀሪ ዘ ስሞል ካፕሱል ዊል በርስት ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ውድ ቢ contaminated by the lithium and the chemical in the microbacteria and the global positioning system will defect detect if it was removed and will alert the authorities notice mondex means money on your hand mon mondex ኩባንያ አሁን ይሄ ሰውነት ውስጥ ይቀመጣል መወገድ አይችልም የሚወገድ ከሆነ ከካፕሱላር ሁኔታ አለው ይፈነዳል ሰውየውንም አደጋ ላይ እንደሚጥለው ነው ራእይ 16 ላይ ቁጥሩን በተቀበሉት ሁሉ ላይ ክፉኛ የሚነዘንስ ቁስል ሆነባቸው ይላል። ወገኖቼ አንድ ሰው ቁጥሩን ከተቀበለ አንደኛ አሁን እዚህ ሰው ጭንቅላት ውስጥ T module የሚባል T module እንደ T አይነት ቅርጽ ያለች temple ቤተ መቅደስ ትመስላለች። T module ማለት ሰው እንዲደሰት እንዲያዘን የምታደርግ ማዕከል ናት። T module ሏ አሁን ሰው እንዴት ነው የሚያመልከው ብለው ሰዎች አንዳንድ በ psychiatry በ psychology ዙሪያ የሚሰሩ ከ brain ጋር በተያዘ ጥናት ሲያደርጉ ሰው እንዴት ነው የሚያመልከው የሚለውን ነው ያጠኑት እና T module ያችን T module ደለቷት። አንድ ጊዜ ደልተው ሰው ሲተውት ሰው ማምለክ መድሰት ከ spirit world ጋር communicate ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ አንድ ሰው biometric identity card BIC biometric identity card ደሙ ውስጥ ተቀበለ ማለት automatically ለማምለክ የሚያስችለው የአምልኮ ማዕከል በ brain ውስጥ ያለው ተደለተ ማለት ነው። አይደለም 666ን ከውስጡ ቺፑል ማስወገድ ይቅርና ማሰብ እስከማይችል ድረስ አይምሮ በቁጥጥር ስር ነው የሚሆነው። በጣም አደገኛ እና ይሄንን 600 ሞንዴክስ ማለት ኤምኦኤን ሞንዴክስ MON money ማለት ነው። ሞንዴክስ ኩባንያ ነው። 666ን የሚያመርት ነው። ሞንዴክስ DEX dexter dexter ማለት right hand ማለት ነው። therefore ሞንዴክስ የተባለው ኩባንያ money in your right hand ማለት ነው። money in your forehead money in your right hand ልክ እንደ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 እና 18 ማለት ነው። አሁን ለዓለም ህዝብ መፍትሄ በዓለም ላይ ላለው ቀውስ መፍትሄ ይሆናል ብለው የዓለም ሰዎች እየተቀበሉት ያለው ነገር ይሄንን ነው። more than 250 ኮርፖሬሽንስ ን 20 countries are involved in the distribution of ሞንዴክስ ይላል። ይሄንን ከሞንዴክስ ኩባንያ ጋር 250 ድርጅቶች ይህን ለማሰራጨት ለምሳሌ ግሬት ብሪቴን፣ ካናዳ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ፣ እስራኤል፣ ሆንግ ቻይና፣ ኢንዶኔዥያ፣ ማካዎ፣ ማሌዥያ፣ ፊሊፒንስ ሲንጋፖር፣ ታይላንድ፣ ህንድ፣ ማካዎ፣ ስሪላንካ፣ ታይዋን፣ ኮስታሪካ፣ ጓቲማላ፣ ኒካራጓ፣ ፓናማ፣ ሆንዱራስ፣ ኤልሳልቫዶር እና ብራዚል የመሳሰሉት እነዚህ አገሮች 666ን uh, ለመቀበልና ለማሰራጨት ስምምነት ያደረጉ ናቸው። ይሄ እንግዲህ አሁን ይሄ አሁን ያነበብኩላቸው ሶስት list ከአስር ዓመት በፊት የነበረው ነው። በአሁኑ ጊዜ በጣም እየረቀቀ ነው ያለው። በኢትዮጵያም የህይወት ብርሃን በሚል መጽሔት ላይ 666 ስራውን ጀመረ። በእጅ ላይ microchip ኡን scan መደረግ እየተጀመረ ነው ይባላል። በ2017 አሁን እዚህ ያው ኦዶ ቪዲዮ የተከታተልናቸው ኦዶ ቪዲዮ አሉ። እነዛ ላይ አሁን ይሄ 666 እየተሰራጨ ነው ያለው። እዚህ ገጽ 129 ላይ ፍካሬ 666 ላይ አንዲት የውሻ ስዕል ትታያለች። ይህን መጽሐፍ እንግዲህ ከጻፍኩት ከዘጠና ሶስት ጀምሮ ነው የጻፍኩት። የዛሬ አምስት ዓመት አምስተርዳም ነበረው። ከአምስተርዳም ስመጣ የተለያዩ ቦታዎች በኤሌክትሮኒክስ እየተፈተሽ እየተፈተሽኩ ሄጄ መጨረሻ ላይ ፍተሻ ያካሄደችልኝ ውሻ ነች። ውሻ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የፈጠራት ውሻ ሆና ግን brain ኗ ውስጥ chip የተገጠመባት በ bio chip ኡ አማካኝነት ብቻ የምትንቀሳቀስ ማለት ነው። እና ፖሊሷ ለቀቀቻት። ውሻዋ መጣች። እኔ ሰውነቴን check አደረገች። የጦር መሳሪያ እንዳልያዝኩ ፈንጂ ነገር፣ ተቀጣጣይ ነገር እንዳልያዝኩ አረጋገጠች። ተመልሳ ሄደች ማለት ነው። በውሻ ውስጥ biometric identity card ወይንም ሽርፋ ተገጥሞ የውሾች ጭንቅላት መቶ በመቶ ቁጥጥር ስር እንደዋለ ተረጋግጧል። አሁን ይህን ሽርፋ ሰው ውስጥ መግጠው ነው የተፈለገው። ለምንድን ነው ሰው ውስጥ መቅጠም የተፈለገው? ሰውን መግዛት እንዲቻል ነው። የዓለም ኢሊት የተወሰኑ ሰዎች ትልቁ ችግራቸው የሰው አይምሮ ነው። ለዚህ ነው አይምሮ አውዳሚዎቹ ልምምዶች የሚለው መጽሐፍ ለመጻፍ የተገደድኩት። የዓለም መሪዎች ትልቁ የሚፈሩት እንደ ሰደድ እሳት እንደ ቋያ እሳት የሚፈሩት ነገር ምንድን ነው ብትሉ የሰው አይምሮ ነው። ዘ mind ነው የሚፈሩት። ለምን የሚፈሩት? የሰውን አይምሮ ለምንድን ነው የሚፈሩት? ምክንያቱም ይሄ አሁን እስቲ ተመልከቱ፣ በዓለም ያለው ጠቅላላ መጽሐፍ ቅዱሳችን እውቀት ይበዛል አይደለም ይለው። ወደፊት እናየዋለን። እውቀት ይበዛል። እውቀት ስለበዛ አሁን የምናየው ነገር ሁሉ የቴክኖሎጂው ነገር አሁን ቫይረሱ የተመረተው በአይምሮ አይደለም እንዴ? ንኪሶ አይምሮ እኮ አስፈሪ እኮ ነው። አንቀጠቅጠው ምላውን ዓለም አይደለም። ስለዚህ እንዴት እንቆጣጠረው ብለው ሲያስቡ ደበስ ሶሉሽን ያገኙት መፍትሄ ምንድን ነው? biometric identity ካርድ በሰው ሰውነት ውስጥ መቅበር ነው። አሁን ወደፊት የሚመጣው መታወቂያ ምን መሰላችሁ? አራት ነገሮችን የያዘ ነው። አንደኛ የድምፅ አሻራ፣ ሁለተኛ የአይን አሻራ፣ ሶስተኛ የጣት አሻራ እና አራተኛ የተረከዝ አሻራ። ወደፊት የሚወለዱት ህፃናት በጠቅላላ ሆስፒታል ነው። ከሆስፒታል ውጭ አይፈቀድም። ለእያንዳንዷ ሴት በርዝ ኩፖን ይሰጣል። አሁን የተለያዩ ፖሊሶች ትራፊኮች የተለያየ ሙያ እንዳላቸው ወደፊት የሚመጡ ፖሊሶች አሉ። እርጉዝ ሴት ብቻ ሄደው የሚከታተሉ ማለት ነው። እርጉዝ ከሆነች ኩፖን አምጪ፣ በርዝ ኩፖን የወሊድ ፈቃድ ይሏታል። የወሊድ ፈቃድ ከሌላት ሆስፒታል ትወስዳለች። እርጉዞቻቸው ይቀደዳሉ፣ ህጻናቶቻቸው ይፈጠፈጣሉ እንደተባለ ልጇን ታጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ወደፊት ይሄ BIC biometric identity card በደም ውስጥ ይሰጣል ማለት በ666 በሽርፋው ወይም በ chip አማካኝነት ነው የሚሰጠው። ያን ጊዜ ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋ ነው የሴጣን satisfaction ያለው ይታያቸዋል። እዚህ ጋ ነው ራእይ 13 እና አራት ስትመለከቱ ምድር ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ፣ ሊዋጋው ማን ይችላል እያሉ ሰገዱለት አይደል የሚለው። በቃ ይሄ ነው የሚፈለገው። የሰው አይምሮ የራሱና ካልሆነ የሰው አይምሮ የራሱ ካልሆነ ሰው መወሰን analyze ማድረግ አይችልም። analytical ና synthetic ነገሮችን ተንትኖ ተንትኖ ተንትኖ አቀናብሮ ወደ decision መምጣት አይችልም። ሰው የራሱ አይምሮ ከሆነ ካልሆነ chip ከተገጠመበት ሰው የራሱን አይምሮ መያዝ አይችልም። ምክንያቱም chip ኡ በደም ውስጥ wave የመልቀቅ ለምሳሌ አሁን የጦር መሳሪያ አንስቼ ልወረውር ስል እንጀራ እንድበላ ያሳስበኛል። በ mind ኤ ውስጥ wave የድምፅ ሞገድ የመልቀቅ power አለው። ቺ ከማስተር ኮምፒውተሩ ጋር ነው የሚያያዘው። big brother የተባለው ማለት ነው። እኔ ሰውን ሁሉ የሚቆጣጠር በ micro ሰከንድ speed ሰውን የሚቆጣጠራል። ሳይኮ አሁን ይሄ ኮሮና ቫይረስ አይደለም እያንቀጠቀጠ ያለው ሰው psychotronic weapon የሚባል የጦር መሳሪያ አለ። እሱ chip ሰው ሲገጠም በ chipኡ አማካኝነት ወደ ሰውነት የሚለቀቅ ቫይረስ አለ። ይህ ዝርዝር ነገር ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሉሲድ በሚባል የጻፈውን የቴክስ ማርስን መጽሐፍ ዘ ዳርክ ሲክሬትስ ኦፍ ዘ ዘ ሚስትሪ ማርከው ኦፍ የሚለው መጽሐፍ አንብቡት። ይሄ ቴክስ ማርስ አሜሪካዊ ነው። በጣም የኮምፒውተር ሰው ነው። ፓስተር ነው። አሁን ብዙ ብዙ የጻፈ ሰው ነው ይሄ ሰውዬ እና 666 ቁጥርን መቀበል የለብንም ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ተመልከቱ እዚህ አሁን እኔ ላይ ወደፊት እንግዲህ አሁን 666 በልዩ ልዩ አይነት መልክ ነው የሚገለጠው። አሁን እዚህ ጋር አሁን ቢዮንሴ ፊትለፊት ያለች አንድ ፓክ የተባለ ዘፋኝ አለ። አሁን ይሄን የኔ እጅ ይታያቸዋል። ዘፋኞች በሚዘፍኑበት ጊዜ እጃቸውን ሲወዘውዙ እንደዚህ ነው የሚይዟት እጇን፣ ወይም በ triangle ቅርጽ ነው የሚይዟት። እንዲህ ይወዘውዛሉ፣ ይዘፍናሉ ብዙ ጊዜ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አሁን እዚህ ፎቶ ላይ ታዩታላችሁ። ማይክል ጃክሰን እዚህ ይታያል። የ16 ዓመት ወጣት በነበረበት ጊዜ ስድስት ቁጥር እንደዚህ በእጁ ይዟታል። ያን ጊዜ ነው 666ን የሰራበት የነበረው በጌታ ነው። ይሄ ሰውዬ ግን አላወቀም። ሚስቱ ነው አሰቃይቶ አሰቃይቶ አሰቃይቶ ነው ትሪኒቲ ላይ እንዳነበብ ነው ማይክል ጃክሰን እህቱም እንደመሰከረችለት እንዴት አድርገው ኢሉሚናቲዎች እንዳሰቃዩትና እንደገደሉት ታሪክ ይመሰክራል። እና triangle እጅ ገጦ ማለት ነው ትሪያንግል ቅርጽ ሲሰራ የሰይጣንን ስላሴዎች indicate ለማድረግ ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ የማየው ስድስት መቶ አንድ መስቀል አለ። መስቀሉ ወደታች ተዘቅዝቋል። የተሰቀለውም ተዘቅዝቋል። መስቀል ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጦርነት እየተካሄደ ነው። የመስቀሉ ኢየሱስ ለሰው ልጆች በደልና ኃጢአት የሞተው ሰዎችን የማዳን ሙሉ ስልጣን ያለው ክርስቶስ ኢየሱስ አይፈለግም በአሁኑ ጊዜ። ይቅርታ መስቀል ተዘግዝቆ አንድ መስቀል ደግሞ እንደዚህ እንደ ለምሳሌ አሁን ይሄ መስቀል እንዲህ አይነት ቅርጽ አይደለም። መስቀል ተዘግዝቆ አንድ መስቀል ክብ ውስጡ ሆኖ አሁን ክብ ታያላችሁ። ውስጥ ከሆነ ክብ life circle ማለት ነው። satanic teaching ነች። መስቀል ክብ ውስጥ ካገኛችሁ Jesus Christ defeated by Satan ማለት ነው። መስቀል እንደዚህ አሁን እንደ ስዋስቲካ ይታያቸዋል። ይሄ የተጣመመው የናዚው አርማ መስቀል በ X ቅርጽ መስቀል ተኝቶ እግሩ ተወለጋግዶ ካገኛችሁ ክርስቲያኒቲ ፌልድ ማለት ነው። ይሄ ስድብ ነው። ቀደም ብዬ እንዳልኳቸው ይሄ ክህደት ነው። 666 ቁጥር በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ በጣም በትሪያንግሉ 666 ትኖራለች። triangle ባያችሁ ቁጥር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ የሚታይ እንትን አለ። እዚህ ጋር መስቀል ተዘቅዝቋል። አንድ በመስቀሉ ላይ ሁለት ዘንዶች አውሬውንና ሐሰተኛውን ነብይ ነው የሚወክሉት። ተጠምጥሞበታል መስቀሉ ላይ የመስቀሉ እግር ላይ መካከል ላይ ስድስት ስድስት ስድስት ተጽፎበታል። ስለዚህ እባቡ ዘንዶ የቀደመው እባብ የክርስቶስ ኢየሱስ ጠላት የቤተ ክርስቲያን ጠላት ናቸው ማለት ነው። ሌላው ይሄ እንግዲህ UPC የሚባለውን አሁን በደንብ universal production code ይህ እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን UPC ይሄ መስመር መስመር መስመር ከስር ያለው ማለት ነው። እነኝህን ቁጥሮች ስትመለከቱ ከስር በኩል ሶስቱ ወረድ ወረድ ወረድ ያሉ ናቸው። እሱ ማለት ይሄ የቀበሌውን፣ የወረዳውን፣ የሀገሩን፣ የከተማውን ዓለም አቀፍን ኮድ የያዘ ነው። በብዙ እቃዎች ላይ አሁን ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ እንምጣ። በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው በፕላስቲክ የተመረተ ውሃ ስሙ ምን ይባላል? ሃይላንድ አይደለም ይመስለኛል። ሃይላንድ ሃይላንድን ከ15 ዓመት በላይ ከ10 ዓመት አካባቢ በላይ ተጠቅሜበታለሁ። ሃይላንድን ተመልከቱ። አሁን ብዙ ብዙ ብዙ የውሃ መጠጦች አሉ፣ ለስላሳ መጠጦች አምቦ ውሃ ሳይቀር ሚሪንዳ፣ ፔፕሲ፣ ኮካኮላ ስፕራይት የምንጠጣቸው ለስላሳ መጠጦች ካለፈው ሰባት ዓመት በፊት 666 ቁጥር የለባቸው፣ UPC የለባቸው። አሁን በቅርብ ጊዜ ግን ሁሉም ላይ 666 አለ። ምን ማለት ነው? computerized ሆኗል። universal production code ቁጥራቸው ግን የተለያየ ነው። I belong to እኔ የእከሌ ነኝ ነው የሚለው ቁጥሩ ማለት ነው። ልክ እንዲሁ ይሄ biometric identity card ማለት ነው ወደፊት ለሰዎች ሁሉ ይሰጣል፣ በሰዎች ውስጥ ይገጠማል ማለት ነው። ቁጥሩን አንድ ሰው ተቀበለ ማለት I belong to the Antichrist I am against Jesus ማለት ነው። በቃ አንድ ሰው ቁጥሩን ተቀበለ እኔ የአውሬው ነኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን አንፈልግም አለ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ compromise አታድርጉ፣ አታመቻምጩ ወገኖቼ፣ ክርስቲያንን የምትሉ ሰዎች አራዳነት እዚህ ቦታ አይሰራም። ለትሩዝ መቆም ነው። ብትሰቃዩ አንድ አመት ወይም ሀያ ዓመት ነው ብትሰቃዩት። ማንዴላ እንኳን ስንት አመት ነው ታስሮ የተፈቱት? ለእውነት መቆም ግን ክብር ነው። ስለዚህ አውሬው ሐሰተኛው ክርስቶስ ምን ማለት ነው? የቤተ ክርስቲያን ጠላት ነው። በሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት እና ሰባት የአመፅ ሚስጥር አሁን ይሰራልና ይላል። ብቻ ከመንገድ እስኪወገድ የሚከለክል አለ ይላል። የሚከለክል አለ ይላል። የአመፅ ሚስጥር ሐሰተኛው ክርስቶስ ዲያብሎስ መላእክቶቹ ሁሉ ስራቸውን የሚሰሩት በምንድን ነው? በሚስጥር ነው የሚሰሩት። በድብቅ ነው የሚሰሩት። በረቀቀ መንገድ ማሳወቅ አይፈልጉም። ታውቃላቸው ድብቀው ነው የሚሰሩት። የአመፅ ሚስጥር ለምሳሌ ሴ ጥያቄ ልጠይቃቸው። ሴጣን ከተጣለ ጀምሮ አዋጅ አዋጅ አዋጅ አዋጅ እያለ ለዓለም እየተናገረ እኔ ስሜ ሴጣን ዲያብሎስ ይባላል። ድሮ በከዋክብት ዓለም የእግዚአብሔር አገልጋይ ነበርኩ፣ ኪሩቤል ነበርኩ። እንደ እግዚአብሔር እሆናለሁ ብዬ ስንጠራራ እግዚአብሔር በእኔ ተቀይሞ እኔና መላእክቶችን ወደ ጥልቅ ወደ ምድር ጣለን። አሁን ገሃነመ እሳት ተዘጋጅቶልናል። ሰዎች እንደኛና እንደ መላእክቶች እንደኔ ገሃነም መግባትና መሰቃየት የምትፈልጉ ካላችሁ ተከተሉኝ ብሎ ሲሰብክ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ማንም ሰው ሌባ እኔ ሌባ እባላለሁ። ማንም ማጅራት መቼ እኔ ማጅራት መቼ ነኝ። ማንም ውሸታም እኔ ውሸታም ነኝ። በውሸታምነቴ ወቁኝ ብሎ አይናገርም። ባዕድ ስለሆነ ድርጊቱ ክፉ ስለሆነ በስውር ነው ስራውን የሚሰራው። ስለዚህ ሰይጣን በአመፅ ነው ስራውን የሰራው። በአመፅ ስራውን የሰራው ሰይጣን ለምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን ስላለች ነው። እናንተ ክርስቲያኖች እዚህ ጋር ነቃበር። ቸርች ማለት ኤክሌሽያ ዘ ቦዲ ኦፍ ክራይስት ዘጠና ስድስት ስሞች አሏት። የክርስቶስ አካል ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ደም በበግና በፍየል ደም አይደለም፣ በጊደር በወይፈን ደም አይደለም። አገኛችሁት? በክርስቶስ ደም የተዋጁ ወንጌል የምስራች የደረሳቸው ራሳቸውን ለክርስቶስ የሰጠጡ የሰጡ የተሰበሰቡ ሰዎች ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ወኪል ናቸው፣ ባለስልጣን ናቸው። ልብ በሉ፣ ኃይል የላቸውም እነኚህ ሰዎች። ቢኖራቸው ይኖራቸዋል ከተገለጠ ማለት ነው። ስልጣናቸው ግን የማይነቃን በላፒስ የማይፋቅ ስልጣን ያላቸው። ኃይልና ስልጣን ደግሞ ሲወዳደር ስልጣን ይበልጣል። ስለዚህ ስልጣን አላቸው፣ ከልካይ ናቸው። ክርስቲያኖች ዳግም ልደትን ያገኛቸው የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ያገኛቸው ክርስቲያኖች ከልካይ ናቸው ማንን ነው የምትከለክሉት? የገሃነም ደጆችን። የገሃነም ደጆችን አይችሏትም እንደተባለ ከልካይ ናቸው ትከለክላላችሁ። ማንን? ሰይጣናትን ነው የምትከላከሉት። ስለዚህ ከአውሬው ጋር ከሐሰተኛው ክርስቶስ ጋር ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለንም። ይህንን እወቁት። ከዲያብሎስ ጋር መታረቅ አንችልም። እኛ የማይሰራ ኃጢአት ውስጥ ነው ያሉት። የማይሰራ ኃጢአት ሰርክል ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ለምሳሌ በሆኑ ጊዜ ሁለት ቢሊየን ሰው አይ አም ጋድ ሂውማን ጋድ ዘር ኢዝ አዘር ጋድ ሰው አምላክ ነው ከሰው ሌላ አምላክ የለም ይላሉ እና ቅዱሳን የማሳስባችሁ ምንድን ነው ከዚህ ከአውሬው ጋር በሚኖራችሁ ግንኙነት ማለት ነው ተቃራኒ ነው ግንኙነታችን ተቃራኒ ነው አንድ ጽሁፍ ሰሞኑን ከኢንተርኔት ያገኘሁትን ላንብብላችሁ። ስለ 666 ማን እንደጻፈው አላውቅም። እንዲህ ይላል የአሜሪካ ህግ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ባስተላለፈው የኦባማን የጤና ሽፋን ረቂቅ በህግ እንዲካተት ተደርጓል። የህግ ተግባሩ በቅርቡ ይጀምራል። ይህን የጤና ሽፋን ረቂቅ በእያንዳንዱ የአሜሪካ ዜጋ የሰውነት ክፍል ላይ ግላዊ የሬዲዮ frequency chips መልክ ልብ በሉ RFID chips እንዲተከል ታዟል። ይሄ 2017 ላይ ያለ ነው። አሁን እንግዲህ more ወደፊት ይሄዳል። ይህ ቺፕስ በግንባር ወይም በክንድ ላይ ልብ በሉ፣ ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ። ይህ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በራይ 13 ከ15 ከ18 የተጠቀሰውን የአውሬው ምልክት እንዲፈጸም ነው እና አሁንም ስለ ፍጻሜው ትጠራጠራላችሁን? ይላል ይሄ ሰው። ታውቃላችሁ ለኦባማ የተለየ መኪና እንደተሰራ አውሬው የሚባል እንደተዘጋጀለት ስለዚህ ንጥቀት አሁን ፊት ለፊታችን እንዳለ ልናስብ ይገባል ይላል። ራእይ 13 ቀድሞ ተጫውተውታል፣ ያውቁታል። ብዙዎች ግን ይህንን አልተገነዘቡም። ለምንድን ይህንን ቺፕስ ከባንክ account ጋር የተቆራኘው ወይም የተገናኘው? አስተውሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ካለ ካለ አውሬው ቁጥር 666 ልትገዙ ወይም ደግሞ ልትሸጡ አትችሉም ነው የሚለው። እስኪ ገምቱ ይህ ቺፕስ በገንዘብ ዝርዝር መረጃ ጋር ለምን ተገናኘ? እንዲያውም በጣም ያሳዘነኝ በቤተ ክርስቲያን ያሉ ብዙዎች ሰዎች ጌታ ሲመጣ ይህንን ሁኔታ ሲያልፉት አይችሉም፣ ሊያልፉት አይችሉም። ደግሞ ከቴክኖሎጂው በጣም በረቀቀ መንገድ የሚከናወን ነገር በማንኛውም የህይወት ጎዳናችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ካልተስማማ አሁኑኑ ንስሐ ግቡና ተለወጡ። ካለበለዚያ መንግስተ ሰማያትን ካጣችሁት ገሃነምን አታጡትም። ስለዚህ አስቡበት። ገሃነም መልካም ስፍራ አይደለም። በጣም አስከፊ ክፍሉ እንደ መንግስት ሰማያት ዘላለማዊነት እንዳለበት እንደዚህም እንደዚያም ነው። ጆሮ ያለው ይስማ። መንፈስ ላይ ቤተ ክርስቲያናት የሚለውን ለሞባይል እንደምንጠነቀቅ ያክል ለእግዚአብሔር ቃል ብንጠነቀቅ ምን እንደሚሆን ልትገምቱ ትችላላችሁ። ከዚህ ደግሞ በጭራሽ ልንላቀቅ ነፃ ልንሆን አንችልም። ስለዚህም የቻልነውን ያክል እንትጋ፣ እንጋደል። ይሄ እንግዲህ ስለ 666 ተቃራኒ አቋም ያለው ሰው ቤተ ክርስቲያንን ደግፎ የሚናገር ሰው ነው። ትክክለኛ ነገር ነው ያስተላልፈው ብዬ ላለሁኝ። እንግዲህ እኔ በዚህኛው 666ን በተመለከተ አጠንክሬ የምነግራችሁ ምንድነው የእግዚአብሔር ሰዎች፣ አንደኛ ቁጥሩን እንዳትቀበሉ ምንም አራዳነት እዚህ ጋር አይሰራም። መጸለይ ያስፈልጋል። ኃይል ስጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ብርታት ስጠኝ ነው። ቁጥሩን ከተቀበላችሁት ቅድም እንዳልኩት ማስወገድ አይቻልም ከሰውነት ላይ ቁጥሩን መቀበል ማለት እኔ የሐሰተኛው ክርስቶስ ወዳጅ ነኝ ማለት ነው። ቁጥሩን ተቀብሎ በምንም አይነት ቁጥሩን አለመቀበል ማለት በሴፍ በሴፍ አንገት መቆረጥ ማለት ነው። ይሁን በሰባቱ ዓመት መከራ ካልተነጠቃችሁ ማለት ነው። ከወዲሁ ከተነጠቃችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ታልፋላችሁ። ካልተነጠቃችሁ በሰባቱ ዓመት መከራ ካለፋችሁ ጌታን ብትቀበሉ ለአውሬው አንሰግድን ብላችሁ ብትሉ አንገታችሁ በሰፊ ይቆረጣል። በሰባቱ ዓመት መከራ በሰባኛው ሱባኤ ላይ ትንሣኤ ታገኛላችሁ። ሁለቱ ነቢያት ሲነጠቁ አብራችሁ ከሚነጠቁት ክፍል ትሆናላችሁ። ቁጥሩን ወይም ደግሞ ይሄ biometric identity card ኡን በደም ውስጥ መቀበል ማለት ከ radioactive ሞገድ ጋር ከ radio frequency ጋር እንደተገናኘ ሁሉ ከ master ኮምፒውተሩ ጋር መገናኘት ስለሆነ ራስን ከመስጠት ተለይቶ አይታይም። ስለዚህ ክርስቲያኖች በሙሉ 666ን ላለመቀበል ውሳኔ እንድታደርጉ ጽኑ አቋም እንዲኖራቸው ይህንን አደራ እላለሁ። በመጨረሻ ላይ ከ666 ጋር በተያዘ ቅማሪያዊ የሚለውን ሀሳብ ስዘጋ እዚህ ጋር አብይ ይልማ ጋዜጠኛና መምህር የሆኑት ባለፈው በዩቲዩብ ላይ ስከታተል ነበር መልእክቱን። በ2012 የጻፈው መጽሐፍ አለ 666 ሳይንሳዊ ሚስጥራት የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ይሄ ሰው በምድር ላይ በመኖሩ በጣም ደስ ይለኛል። ለ666 ጠንከር ባለ ሁኔታ ከተጋፈጡ ሰዎች ውስጥ ይህንን ሰው አይቻለሁኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወንድማችን ይልማ ወንድማችን አብይ እንድትጠነክር አበረታታለሁ። ስለ ኢትዮጵያውያን ልጁን የሚወድ ስለ ኢትዮጵያውያን ልጆችም የሚጨነቅ ራሱንም ማትረፍ የሚፈልግ ሁሉ የሚያነበው መጽሐፍ ብሎታል። ይሄ አንደኛው መጽሐፍ ብሎ ሁለተኛው መጽሐፍ እንደሚያሳትመው አስባለሁ። ለምሳሌ አሁን ቁሳዊ ከሆነው ዓለም ጋራ ይሄ 666 ምን አይነት ግንኙነት እንዳለው ምን እየተሰራ እንደሆነ በዝርዝር ነው ይሄ ወንድም የጻፈው። ስለዚህ እንድትበረቱ እንድትጠነክሩ ይሄንን አደራ ላለው አጭር ጸሎት እናድርግ። በዚሁ ከ666 ጋር በተያያዘ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አምላካችን ሆይ ክበር። አምላካችን ከፍ ከፍ በል። እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ እንዳልከው በነቢያት በሐዋርያት በመላእክትህ አንተም እንደተናገርከው የ666 ቁጥር በምድራችን ላይ ሲፈጸም አየን፣ እያየን አለን። አምላካችን ሆይ በእውነት ስምን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኝነት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ስደትና መከራ ውስጥ አልፎ እጃችን ላይ እንዲገባ ስላደረግህ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በእኛ ያደርከው በመሃላችን በቤተ ክርስቲያን የበላይ ሆነ እየተቆጣጠርክ ያለኸው መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ በል። ሐሰተኛውን ክርስቶስ በተመለከተ አውሬውን በተመለከተ ከሳይንስ ጋር ተገና አድርጎ ህዝብን ሊያጠቃ እየመጣ ያለውን ይህን ክፉ እውነተኛ የሆኑ እውነት ፈላጊ ልጆች በጠቅላላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ክብ ውስጥ ገብተው አውሬውን መቋቋም እንዲችሉ ኃይል እንድትሰጥ ታላቁን መንፈስ ቅዱስን እንድታፈስልን እግዚአብሔር አምላካችን እንማጸናሃለን። በነገር ሁሉ አንተ ክበር፣ ስላስተማርከን ተመስገን። በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሜን።